amigos, su vuestra reivindicación es de justicia. Y sabéis que tenéis a partidos políticos mano a mano con vosotros. En nuestro caso, hemos empezado a presentar en los ayuntamientos donde tenemos representación propuestas en favor de nuestra policía, porque siempre estaremos a vuestro lado. Y quiero, sobre todo, daros las gracias por defender a todos aquellos catalanes, sobre todo aquellos catalanes de nacimiento, que somos de aquí a Cataluña y que también nos sentimos españoles. Daros las gracias, daros las gracias por el magnífico trabajo que hicisteis el 1 de octubre en Cataluña. que son los que están cumpliendo con su deber, los que están defendiendo la Constitución. Y nuestro más absoluto rechazo al gobierno de los enemigos de España, que desde la Moncloa está regando con 700 millones de euros a la policía política del separatismo, la policía que el 1 de octubre se dedicó a incumplir la sentencia, a favorecer un golpe de Estado e incluso a ponerle trabas a la acción de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La Policía Nacional y la Guardia Civil se merecen todo el respeto y, necesitan una justa retribución, una equiparación que es mucho más que una equiparación en salarios. Necesitan el reconocimiento que la inmensa mayoría de los españoles ya les profesamos. Y hemos venido aquí a Barcelona a pedir alto y claro que hay que disolver a los mozos de escuadra, que hay que favorecer a las policías constitucionales, a quienes cumplen la ley lealmente y defienden a España y que hay que dedicar los recursos a quienes defienden a los españoles, no a quienes están puestos políticamente al servicio de los separatistas y del golpismo. Desde Barcelona, Vox dice, equiparación ya, viva la Policía Nacional, viva la Guardia Civil, disolución de los mozos e ilegalización de todos y cada uno de los partidos golpistas. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.